shot She seen it, episódio de hoje. Frieza ainda está vivo? Uh, uh, senhor. o ah, senhor, é, encontramos nada do espaço. Receio que o grande fim esteja. Cale a boca! Não acredito que Frieza foi derrotado. Alguém esperou nossa raça, que é a mais forte do universo. Se isso aconteceu, Tirarei a vida desse ser. Ah. Ah, mas o que é isso? Ah. Deixe-me ver. Saia da frente. Eu É o Sr. Freeza! está vivo! Não acredito que fui derrotado por aquele macaco. Traga a Fisa de volta. Traga a Frisa de volta. Agora! verdade, ele sobreviveu! O Grande Freeza sobreviveu! O Grande Freeza sobreviveu! Inacreditável! É. Que lugar é esse? papai. Vamos para a Terra derrotar o Super Saiyajin. Hum. Que planeta interessante. É. <laughs> Eu disse que era interessante. Bom. Você disse, na verdade. Desculpe, eu confundi as palavras. É, você disse que esse planeta era interessante. Bom, é muito pequeno e dá pra destruir ele agora. Não, eu não quero. Quero acabar com o Super Saiyajin. Bom, meus soldados daqui a pouco vão sair da nave. E vão matar todos os terráqueos. até não sobrar nenhum. Aí o Super Saiyajin vai aparecer. Hum. Será mesmo? Hum, tomara. É. Hum. Soldados, Vão. o Eu... Alguma coisa aconteceu. Ah. Que, que surpreendente é este? Ah. Hum. Eu vim aqui matar vocês. Daí, ó. Ui. O Zubumafu, a baceira desse vídeo. Trolei!